siamo qui per dare un input eh, a chi dovrebbe, a chi deve difendere veramente i diritti dei più deboli, i più deboli, quelli che sono alla base della piramide sociale, quelli che hanno tutto sopra le loro spalle sono gli animali, gli animali che vengono sgozzati nei animali che in Italia muoiono 90 al secondo, gli animali con la cui morte non si può andare a parlare di diritti umani, a fare dei bei discorsi con la violenza nel piatto. Noi siamo tutte le settimane in Pete, vergogna dividersi, dividita e timpera, non ci piace più questo, noi vogliamo un mondo veramente senza violenza e la vera non violenza inizia da quello che potete fare voi, non aspettate che lo Stato cambi le leggi, non lo farà mai, finché la maggioranza delle persone girerà passivamente la testa veniva trascinato in catene lontano Sterminio disse quando i vostri nipoti vi cosa facevi tu durante l'olocausto animale cosa hai fatto per far sì che questi ignobili crimini finissero non dite per la seconda volta non lo sapevamo perché non si sa molto più in abbondanza di altri tempi perché adesso c'è internet perché abbiamo youtube internet possiamo vedere dappertutto digitate macellazioni e vedrete quello che in pubblicità vi viene nascosto. Vedrete dei vitellini di pubblicità, una pubblicità di un formaggio, visto che c'era questo vitellino che dava i baci a un bambino e si parlava di amore. Fate vedere cosa succede veramente ai vitelli che vengono strappati laviamoci la bocca e le mani, insegniamo ai nostri figli che non siamo padroni di niente, che siamo solo ospiti su questo pianeta, che l'unica cosa di cui siamo padroni è la nostra vita e la possiamo usare per rendere il mondo un posto migliore per tutti. Eh, siamo un gruppo politico, non facciamo politica, ma ovunque ci sia una festa, ovunque ci siano umani che si divertono con, dei, con degli altri esseri senzienti nei piatti, noi saremo lì. Se a voi non importa che quello che avete nei piatti è stato un essere con un cuore che batteva, con degli occhi che vedevano, con un respiro, animali, noi siamo animali di vivere come noi, dietro la vostra salamella, dietro la vostra costina c'è un animale che in questo, momento, in questo momento è agonizzante, appeso ad un gancio, perché non aspettano neanche che l'animale sia stordito e incosciente per tagliare loro la gola, non aspettano, non c'è tempo, hanno tutti fretta, neanche la morte dovrebbe avere fretta, non hanno chiamati cibo. Non è cibo, è violenza ed è la realtà, perché se andate a vedere su internet come vengono eh, macellati e come vengono allevati, non si può dire di, essere, di essere indifferenti. Quando, quando il, eh, non è la propria vita in gioco si tende a non interessarsi, ma in questo caso c'è un cucciolo che sta morendo carne, cioè quando li trasportano, quando li tengono a digiuno per giorni prima di essere macellati, cioè la loro non voglia di scendere dai camion, dietro ogni pezzo di carne crisi, il suo cuore deve ancora pulsare e deve essere presente al respiro, ma in una catena di montaggio che sono i mattatoi non c'è tempo per aspettare che l'animale perda coscienza, quindi viene preso per la zampa, appeso ad un gancio e sgozzato inesorabilmente e senza pietà. Ed hanno talmente fretta che non aspettano neanche la sua morte e iniziano a sezionarlo state, sono tutte testimonianze di gente che dopo aver lavorato nei mattatoi e, e magari diventato vegetariano, ma sono tutte testimonianze che potete vedere dappertutto, eh, su internet, su youtube. Noi siamo qua per i diritti di tutti, umani e non umani, semplice, antispecismo. L'antispecismo, la base per un mondo migliore, è il rispetto della vita e della libertà di tutti tutti, tutti, unità per tutti. Tutti gli animali libertà, finiamo, finiamo, finiamo. Per tutti gli animali libertà.